Пак съм аз! Здравейте на всички! Днес нашето видео ще е отново свързано с музика. За това, че да не губим много-много време, нека започне! Искам покрай мене да са само барони. Искам покрай мене да са само патрони. Това ще е а, другия път. Ladies and gentlemen, welcome in our channel. Ladies and gentlemen, welcome. gândim sibe Oyna bana be Oyna bana be Te unor ciube, domnul Iacobe Te unor ciube, super munce Grașa bana